ちもちもちもしい気持ち嬉しいってマジちちちちもちもちもちもしいってマジ楽しい気持ち雨降っていき固まるけどこんな場合って条件がない ちもちもしてまち楽しいきもち雨だからついてないでそれくげあら